Բռնի ալիքներ, էկրաններից են կոմ բալիկներ, լիքը չարիքներ, բանկերին տալիքներ, փակման երբ որ բարիկներ, դարան, բռնվան տարան, դու չլես հարամ, վսիցը տարան, գծիցը տարան, քերածը չարա, չարա, կերնից ու մացես, ֆութե թարսես, խոսում ուրիշն է, ուսում եք ճիշտը, չլինի պաստոպը քիշնի ռե, բակուլիշնի, զանգ դու իշնի, Սայտերով գրլոցիներ փուղի Շտո մարդիկ հապե բա Ուրաճիշտը տապե բա Նստած սպասի կարտերը կա Ուրիշը կարտել խոսքի քակ ոսկի Ուղեղը դեր քո պալոսկի Կարա բրետ ֆարա ընկերը քո սոսկի խաղում PUBG, ֆոտոպլոնքում նկարականջի, ջեբումս սամոնած արջին, կրճատ հասավ մեղրը արջին, չերեզին կանչին, չէ, շուր տանջին, լավ ռեփ կա ջիկ հա մեկա, դերահաս կլաչի քոխելքի բան չի մի տես, հաճում ես գիտես թե պիտես, որ օրերը դերթում կապչունի երբաբեր թույն ամենալավը ընդերքում օբշի, ստիպում են լսողը որշի, արածը թոշի, դարակի բրիտոն, ահագին լավը թո, վարակի բռնի ալիքները, մեջը արագի, մեջը, մեջը, մեջը արագի բռնի